Шайтан таяклары каршы алабыз. Кадерле дуслар, Хәзерге вакытта татар телендә бик күп тапшырулар бар, ләкин аларны караучы кеше бик әз. Аларны популяр итер өчен шуларның берсен күрсәтергә булдык. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар? 8 мартта сатыр өчен. Шеп, шеп! Чөнки син башкорт. Э, сезнең программа катлаулы сорауларга җавап бирә аламы соң? Пуф, ул әле диагноз та куя белә. Нигә былай ашкынасың йөрәк, нигә былай ярсып тибәсең? Чөнки син энергетик эчтең. Әйбәт, әйбәт, тагын бармы соң? Әйе. Нигә шулай була икән? Булгач, була инде, нишлим соң? Төяк сезнең программагызда логика бармы соң? Әлбәттә, ул бит сезгә хатын-кыз түгел. Кайда соң сез чын мужиклар, Минниханов кебекләр? Жюрида утыралар. О, әйбәт программа ясагансыз! Киләсе җыр. Гел сине генә көтеп, ялгызым өстәл. Минем программа ватылды бугай. Ну, дуслар, кузганычка каршы безнең тапшыруыбыз тәмам. Икенче атнага Чаллы реперлары, МС КАМАЗ һәм МС Бройлер үзләренең җырларын тапшырачаклар. Татар тапшыруларын карагыз, татар китапларын укыгыз, татар КВНына йөрегез һәм иң мөхиме, татар телен саклагыз! Шайтан таяклары КВН командасы, рәхмәт! Яшь идек, әйе юләр идек, тик барыбар Совсем немного. Анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса?